सहज नहीं है सरल नहीं है there are no flight going to Jambudvipa और यहाँ से कोई जम्बू द्वीप के लिए वायुयान भी नहीं है nobody is going on pilgrimage to Jambudvipa और जम्बू द्वीप की इस्कॉन की यात्रा भी नहीं निकलती because this is Kali Yuga. <laughs> क्योंकि ये कलयुग है. But in other yugas, people would go to these places. लेकिन पहले के युगों में लोग अलग-अलग द्वीपों पे जम्बू द्वीप पे जाते थे. So Maharaj Parikshit wants to hear in detail some details about Jambudvip. और महाराज परीक्षित जम्बूद्वीप के बारे में विस्तृत वर्णन जानना चाहते हैं He wants to understand how uh, how the, this place how it where, how it exists and the, the nature of that place. तो ये जो जम्बूद्वीप है उसकी स्थिति कैसी है उसमें क्या विविधता है इसके उत्सुकता और जानकारी परीक्षित महाराज को चाहिए So Prabhupada ex- explains how in the Gayatri Mantra and Brahma Gayatri, Bur- Bul- Bhumandala is mentioned there. शिल प्रभुपाद जी बताते हैं जैसे गाय ब्रह्म गायत्री मंत्र में भूर लोक का वर्णन आता है Bhumandala is one of the planetary, it's, Jambudweep is situated in Bhumandala. और ये जो जम्बू द्वीप है वो भूमंडल में स्थित है And in Jambudweep you get Meru mountain. और जम्बू द्वीप में हमें मेरू पर्वत का वर्णन मिलता है And so it was Meru, Meru mountain of course is all gold so sometimes Arjuna went there to get gold when Maharaj Yudhisthira was going to do Rajasuya sacrifice और ये जो मेरु पर्वत है शुद्ध सोने का बना हुआ है हम महाभारत में सुनते हैं अर्जुन जो थे वो राजसूय यज्ञ के लिए जो धन की आवश्यकता थी उसके लिए मेरु पर्वत पे जाके सोना लेके आए थे so that's how he got the name Dhananjaya conqueror of wealth, right? That he could go and bring the gold from there. और इसीलिए अर्जुन का एक नाम हुआ धनंजय जो धन के ऊपर विजय पाए क्योंकि मेरु पर्वत पे जाके वो सोना लेके आए थे So we have to understand within the universe there are different planetary systems. Bhu, Bhuvar, Bhuvarloka, and then Swarg, Swargaloka, the heavenly planets. तो हमें ये जानना चाहिए कि इस ब्रह्मांड में अलग अलग लोगों का वर्णन है जैसे भूर लोक भूर लोक और स्वर्ग लोक And above the heavenly planets, then there, there's four other planets. You have Janaloka, Mahaloka, uh, Tapaloka, and Satyaloka. और फिर स्वर्गलोक के ऊपर भी तीन और विशेष अ, वो स्थिति है जो है महरलोक जनोलोक तपोलोक और सत्यलोक And at the top of the universe is pram, the planet of Lord Brahma, Satyaloka. और सबसे ऊंचे स्थिति पे ब्रह्मा जी का सत्यलोक विराजमान है Mm, But here Maharaj Parikshit wants to hear about Bhumandala, लेकिन महाराज परीक्षित जो है भूमंडल के बारे में जानना चाहते हैं और उसमें भी जम्बूद्वीप के बारे में वर्णन चाहते हैं सो to know about Prabhupada points out that information about these things was known long long ago before the before Sukadev Goswami spoke Srimad Bhagavatam So Prabhupada ji, तात्पर्य बताते हैं कि ये जो पूरे ब्रह्मांड का भूगोल है वो Shukadev Goswami se bhi hajaro hajaro saal pehle bhi pata tha. And so Sukadeva Goswami had heard about it from other from other great sages in the past. तो शुक्रे गोस्वामी ने श्रीमद भाव का श्रवण बड़े बड़े ऋषि मुनियों से पूर्व में किया था So when Maharaj Parikshit is asking him about it, then Sukadeva Goswami is able to speak what he'd heard from other people. और जब राजा परीक्षित ने प्रश्न पूछा तो शुक्रदेव गोस्वामी ने जो अपने पूर्वाचार्यों से भागवत में ये सुना था उसका वर्णन वो आरंभ करते हैं and where does all this information about Jambudvipa come from well it has to come from the creator और फिर ये जंबुद्वीप का वर्णन आता कहाँ से कि जिसने जंबुद्वीप को बनाया है उससे ही उसका वर्णन आता है Just like here, you have a building, you have a building here, and if you have any problems with, with maybe the wiring or the water system, you may want to consult the architect, the person who designed the building. तो जैसे अगर यहाँ पे आप बिल्डिंग बना रहे हैं तो आपकी बिल्डिंग में कोई समस्या होती है वाटर सप्लाई हो या इलेक्ट्रिसिटी हो तो उसे उसके लिए आपको जानकारी मिलेगी आर्किटेक्ट से क्योंकि आर्किटेक्ट ने पूरा डिजाइनिंग किया है we want to know about this place and the person who designed it he knows each and every nook and corner of the building क्योंकि जिस व्यक्ति ने उस बिल्डिंग का डिजाइन किया है उसको बिल्डिंग के हर एक पहलू के बारे में बहुत विस्तृत जानकारी होती है other people we just come we just use it we live here we don't think about everything हम बाकी के जो लोग होते हैं वो केवल वो बिल्डिंग में जाते हैं रहते हैं उसका यूज करते हैं लेकिन उनको कोई डिटेल ज्ञान नहीं होता उसके बारे में but the person who built it he knew about each and every detail of the building लेकिन जिसने उस बिल्डिंग को बनाया है उसको इस बिल्डिंग का पूरा ज्ञान होता है in the same way the knowledge about the universe is also there तो इसीलिए ये ब्रह्मांड का जो ज्ञान है वो भी उपलब्ध है हमारे साथ you want to understand universe you have to hear about from the creator अगर हमें इस ब्रह्मांड के बारे में जानकारी चाहिए तो उसके जो निर्माता है उनके मुख से इसको सुनना चाहिए हमें there are many reasons on this planet on this planet which we don't know about तो ये पृथ्वी पे भी ऐसे कई सारे जगह है जिसके बारे में हमें अभी भी जानकारी नहीं है there are different sections on the planet where nobody will go. They, they just say, don't go there. That you go there, we never see you again. तो ऐसे कुछ जगह इस पृथ्वी तल पे भी कि वहाँ पे कोई जाने की हिम्मत नहीं करता क्योंकि अगर कोई जाता है तो वहाँ से वापस लौट के आता नहीं हो There are regions like there's, an, there's a place called the Bermuda Triangle. तो ऐसा एक जगह है समुद्र में जिसका नाम है Bermuda triangle And sometimes ships, big ships or airplanes just suddenly disappear. और ऐसा कहा जाता है कि वहाँ से जो भी बड़े बड़े जहाज जाते हैं या उसके ऊपर से हवाई जहाज भी उड़ते हैं तो अचानक गायब हो जाते हैं वो कभी प्राप्त नहीं होते बाद Nobody knows what happened to them. They're never found. क्योंकि किसी को भी पता नहीं कि जो भी वहाँ पे गया है वापस कभी आया ही नहीं है We have to understand there are dimensions beyond what we know with our gross material body. तो हमें समझना चाहिए कि उनके डायमेंशन जो है हमारे ये स्थूल शरीर है और ये स्थूल बुद्धि है उसके बहुत परे है Just like when Madhvacharya went to see Srila Vyasadeva, to, because there was, there was so much conflict. Madhvacharya was preaching uh, Dvaita philosophy. And the, you know, at that time Shankaracharya had already established Advaita. तो ये हम हमारे वैष्णव इतिहास में देखते हैं मध्वाचार्य जी ने जब द्वैत सिद्धांत को स्थापना किया और प्रचार शुरू किया तो उसमें कई सारे मतभेद हुए क्योंकि उसके पहले शंकराचार्य आए थे और उन्होंने अद्वैतवाद की स्थापना की थी And so Madhvacharya was being challenged that, you know, what you're saying is different from what Shankaracharya taught, that this is not right, you must be wrong. तो कई सारे लोग मध्वाचार्य से ये तर्क करते थे कि आपने कुछ रचना की है ये कोई सत सिद्धांत के ऊपर नहीं है क्योंकि श्रीपद आदि शंकराचार्य इन्होंने ऑलरेडी सिद्धांतों की स्थापना की है तो आप जो है शायद से बहुत गलत हो सकते हो और इसलिए मध्वाचार्य ने सोचा कि सबसे ऊंचे जो अथॉरिटी है हिमालय में व्यासदेव रहते हैं मैं उनको ही खोजूंगा और उनके सामने प्रस्तुत करूंगा सब because Vyasadeva the compiler of the Vedas and he compiled also Srimad Bhagavatam and Vedanta Sutra so confirm what you are preaching with Vyasadeva तो इसके लिए मध्वाचार्य ने सोचा कि व्यासदेव जी जो है इन्होंने वेदों का संकलन किया है वेदांत सूत्र की रचना की है श्रीमद् भागवत की रचना की है तो मैं जो भी सिद्धांतों को स्थापना चाहता हूँ उनका कंफर्मेशन मैं व्यासदेव जी से ही ले लूँ so Madhvacharya actually went there to Himalayas and he'd gone he'd gone into the terrestrial region which was above this ordinary material planet Earth, which we know simply by our gross senses. He actually transcended into the higher regions. तो मध्वाचार्य जब हिमालय में गए तो जो हम सारे मनुष्यों को जगह पता है उसके परे और एक विशेष लोक है जो ये हिमालय में विराजमान है मध्वाचार्य ने भौतिक जगत को छोड़ के उस जो उच्च लोक है उनमें प्रवेश किया we go to Himalayas we go to Badrikashram we only find you know very very cold very barren lot of stone not much vegetation But if you go to the higher regions, there's a Badrik Ashram which is beyond this earthly pl- level, which is on the higher plane, and it's very transcendental and it's all green and lush. तो हम लोग जब जाते हैं बद्री बद्री बद्रीनाथ जाते हैं दर्शन करने के लिए तो वहाँ पे हमें केवल ठंडे बड़े बड़े पत्थर मिलते हैं जहाँ पे कोई ज़्यादा फल फूल झाड़ नहीं है लेकिन मध्वाचार्य जो गए थे वो जो दिव्य बद्री है जहाँ पे व्यासदेव विराजमान है जहाँ पे सब प्रकृति की सुंदरता है और बहुत ही हरा भरा है उस दिव्य बद्री में उन्होंने प्रवेश किया so he resides in that higher level on the higher plane. तो शिल व्यासदेव जी उस उच्च लोक में दिव्य लोक बद्री में रहते हैं mm-hmm. And Madhvacharya, because of his tapasya and his purity, he was able to enter into that region and meet with Vyasadeva. और मध्वाचार्य इनकी शुद्धता के कारण और तपस्या के कारण वो प्रवेश कर पाए दिव्य बद्रिकाश्रम में और व्यासदेव जी का दर्शन कर पाए And Srila Vyasadeva confirmed that what you're preaching is good, very good, go on, keep preaching this. और व्यासदेव जी कहे कि बहुत सही बात है आप जो सिद्धांत की स्थापना की जो प्रचार कर रहे हैं बिल्कुल सही है और ज़्यादा करते रहो इस प्रचार को So Madhvacharya came back into the, he came back down to the earthly plane and he went back and he continued his preaching. फिर मध्वाचार्य ये उनकी अनुमति लेके फिर से पृथ्वी तल पे आ गए और फिर से अपने प्रचार प्रसार को और जोरों शोरों से शुरू किया So this is how our parampara comes about. Sometimes the other sampradayas say, you know, your parampara, it's got, it's weird, you know, <laughs> it's not continuous, because it goes from Srila Vyasadeva to Madhvacharya. <laughs> बहुत लोग इसके ऊपर आक्षेप उठाते हैं कि आपकी परंपरा जो है वो बिल्कुल गैप है उसमें बहुत सारे और उसमें विश्वास नहीं कर सकते क्योंकि आपके परम गुरु व्यासदेव जी हैं उनके शिष्य मध्वाचार्य हुए इसमें बहुत बड़े सालों का अंतर है लेकिन शिला व्यासदेव जी कहते हैं कि वो हमेशा बद्रिकाश्रम में हिमालय में रहते हैं और फिर जब कलयुग का अंत हो जाएगा तो फिर से वो पृथ्वी तल पे आएंगे और नई सेवा को शुरू करेंगे So our paramparas like that is not so acceptable by other people, but we don't we don't care about other people. We're happy. तो हमारी परंपरा जो है ये दिव्य है तो जो भौतिकवादी लोग होते हैं या जे कुतर्की होते हैं वो इन सालों को गिनते हैं और कहते हैं कि आपकी परंपरा ठीक नहीं लेकिन हम उनको मानते नहीं उनको ज्यादा भाव नहीं देते but we have to understand the process we want to understand about this creation we have to hear about it from authorities तो ये जो सृष्टि का निर्माण है इसके बारे में हमें समझना चाहिए इसको अच्छे से सुनना चाहिए और जो अधिकारी व्यक्ति है उनके श्रीमुख से इसको सुनना चाहिए Srila Prabhupada always give the example he said just like uh, child wants to know who is his father. And he can go to all the men, are you my father? Are you my father? Are you my father? It will be very difficult for the child to find his father. तो शिल प्रभुपा जी हमेशा उदाहरण दिया करते थे कि जैसे एक छोटा शिशु है उसको अपने पिता को ढूंढना है तो क्या वो हर एक इंसान के पास जाएगा हर एक मनुष्य के पास जाएगा कहेगा कि आप मेरे पिता है क्या आप मेरे पिता है और कितने लोगों को पूछता रहेगा कि मेरे पिता क्या आप हैं but if it goes to the mother mother will immediately say this that's your father लेकिन वो बच्चा अगर माँ के पास जाता है और पूछता है कि मेरे पिता कौन है तो माँ तुझसे तुरंत एक सेकंड में बताएगी कि तुम्हारे पिता कौन है In the same way we want to understand about this world, we have to hear about it from the mother, from the Vedas. It's described there, and that Vedic knowledge comes from the Supreme Lord. तो ये जो पूरा ब्रह्मांड है जिसमें हम रहते हैं अगर इसका ज्ञान हमें चाहिए तो इसके इसका पूरा ज्ञान जो है वेद माता है वेद माता हमें देती है और वो बताती है कि ये सारा सृष्टि का निर्माण भगवान करते हैं As it's stated in Srimad Bhagavatam, teni brahma ridaya adi kaviye. The Vedic knowledge was imparted into the heart of Lord Brahma by the Supreme Lord. तो जैसे श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक में आता है कि ये जो वैदिक ज्ञान है वो ब्रह्मा जी के हृदय में भगवान श्री कृष्ण ने स्फुरित किया तो all of this knowledge about the universe is coming from the Vedic knowledge तो ये सारा जो ब्रह्मांड आ रहा है और इसका जो ज्ञान है वो सारा वैदिक ज्ञान से हमें प्राप्त होता है of course for materialistic people like scientists empirical scientists it's very difficult for them to accept लेकिन ये भौतिकवादी जो वैज्ञानिक होते हैं जो स्यूडो वैज्ञानिक वैज्ञानिक मतलब जो कोई अधिकृत वैज्ञानिक नहीं है उनको ये इसके ऊपर विश्वास नहीं होता है they are trying to explain the origin of creation और वो प्रयास करते हैं सृष्टि का निर्माण की शुरुआत कहाँ से हुई just like there's verse in Brahma Samhita Yakchaksharesha Savita Sakala Grahanam Raja Samasta Suramurti Rashesha Teja. Tak, eh? यस्याज्ञया Yes, यस्याज्ञया भ्रमति सम Sambharatakala Chakro Govindamadhipursam Tama. Right, the, ki- the sun, the king of all planets, full of infinite effulgence, uh, is described in Bra- Bhagavad Gita that it moves under the direction of the Supreme Lord. तो ब्रह्म संहिता की ये श्लोक में जो वर्णन आता है कि पूरे ब्रह्मांड का जो पालन पोषण करने वाला सूर्य है उस सूर्य की सृष्टि जो है और उसकी जो शक्ति है गीता में क्या कहते हैं कि भगवान कृष्ण के द्वारा वो आती है और उनके आज्ञा के अनु- अनुसार वो कार्य करता है Under the direction, under the authority of Govinda, the sun is mounting the wheel of time, the Kala Chakra. भगवान श्री गोविंद के के आज्ञा के अनुसार और उनके भय के कारण ही ये सूर्य जो है वो काल चक्र को घुमाते रहते हैं right we know from Srimad Bhagavatam आयुर हरति वैपुंसम like that as the sun rises and sets duration of life is reduce Srimad Bhagavat के द्वितीय स्कंद में श्लोक आता है कि सूर्य देव जब उनका उदय होता है अस्त होता है तो हर एक के जीवन का समय वो छीन लेते हैं every day another day our life is less और एक एक दिन करके वो हमारे जीवन में समय को निकाल के लेते जाते हैं so the sun sometimes people materialistic scientists they think because the sun is the source of heat that it is the cause of creation तो ये जो भौतिकवादी साइंटिस्ट है या वैज्ञानिक है वो ये मानते हैं क्योंकि सूर्य जो है उनके शक्ति से सृष्टि का निर्माण होता है पालन होता है तो वो मानते हैं कि सूर्य के द्वारा सब कुछ हो रहा है you, you heat something and then l- they think life and germs and different bacteria, they begin to come about. तो ये जो वैज्ञानिक कहते हैं कि जैसे आप अगर पानी को उबालोगे या कोई पदार्थ को उबालोगे तो उसमें कई सारे बैक्टीरियाज और जीवों की निर्मित होती है So they say because of the sun, the sun is the original source of life in the universe. तो इसलिए ये तथाकथित वैज्ञानिक कहते हैं क्योंकि सूर्य के द्वारा पूरा ब्रह्मांड जो है उसकी जीव सृष्टि होती है But in, in the purport to the Brahma Samhita given by Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada, he explains to us that the sun simply moves. It's simply a spherical planet moving under the authority of the Supreme Personality of Godhead. लेकिन हमारे श्री भक्ति सिद्धांत कहते हैं अपने तात्पर्यों में ब्रह्म संहिता के कि ये सूर्य जो है ये केवल एक गोलक है अग्नि का गोलक है और भगवान की आज्ञा के अनुसार ही कृष्ण के अनुसार ही वो भ्रमण करता है और कार्य करता है The sun is not independent. It has no independence. It's simply सूर्य जो है कोई स्वतंत्र नहीं है और वो केवल एक स्थूल पदार्थ है. And that matter is moving under the direction of the supreme controller. aur ye jo surya lok hai wo bhagwan shri krishna की aagya ke अनुसार ही भ्रमण करता है. Because everything comes from the supreme lord. kyunki sab kuch jo aata hai wo keval param purushottam bhagwan se aata hai So this hope universe is all the creation of the Lord. aur iske liye ye puri srishti jo hai ye keval shri krishna ka hi srishti hai And as we cannot know everything about the Lord, because the Lord is so unlimited, it's very difficult for us to understand everything about this creation. क्योंकि भगवान कृष्ण खुद अनंत है और उनके बारे में जानना असंभव है उसी प्रकार से उनकी जो सृष्टि है वो भी अनंत है उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करना भी असंभव है we see the scientists study and they're coming up with more and more research more and more information तो हम देखते हैं कि ये वैज्ञानिक जो है वो बहुत रिसर्च करते हैं अध्ययन करते हैं कई सालों तक और और ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त होती रहती है हर बार उनको in the beginning they were explaining everything as corpuscles they तो पहले के शुरुआत में उन्होंने परक्यूस्कुलर थ्योरी की शुरुआत की थी कि सब सृष्टि उससे होती है and then later on it became the wave theory उसके बाद में जो है उन्होंने कहा कि नहीं ये वेव थ्योरी से सब निर्माण होता है and then it became the quantum theory और उसके बाद में और रिसर्च किया और फिर बताया कि क्वांटम थ्योरी से सब कुछ आता है and they are still trying to explain the nature of this world. और फिर और ये प्रयास कर रहे हैं कि सृष्टि का प्रकृति या स्वभाव क्या है अभी तक उसके ऊपर चल रहा है काम And they're spending fortune, and so many great scientists, they're using their brains to try to understand this world. तो ये भौतिक सृष्टि को समझने के लिए बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट अपना बड़ा बड़ा दिमाग लगा रहे हैं और अनगिनत पैसा भी जो है उसमें वो व्यर्थ कर रहे हैं And this world is all just one tiny creation of the Supreme Lord. और ये जो जगत है वो भगवान श्री कृष्ण के सृष्टि में एकदम छोटा सा से छोटा हिस्सा है और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण के अनंत शक्तियों का और गुणों का वर्णन और अनुभव हम कभी नहीं कर पाएंगे but the more we hear about like for example Jambudvipa and Bhumandala then completely amazed at the inconceivable potency of the Supreme Lord. जितना हम ये ब्रह्मांड की सृष्टि के बारे में जम्बूद्वीप हो या भूमंडल उसके बारे में सुनते हैं तो हमें बहुत आश्चर्य हो जाता है हम थक हो जाते हैं और भगवान के प्रति हमारा और ज़्यादा आकर्षण बढ़ता है One time, Srila Prabhupada was lecturing on some of the inconceivable phenomena in the universe when he was in Australia. तो एक बार श्री प्रभुपा जी ऑस्ट्रेलिया में इसी अध्याय के ऊपर प्रवचन कर रहे थे जिसमें ब्रह्मांड के बहुत अचिंत्य सृष्टि का वर्णन है So one of the devotees had been listening very closely to Prabhupada's lectures तो and he stood up and he asked a question to Prabhupada. तो एक भक्त जो थे बहुत बारीकी से इस प्रवचन को सुन रहे थे और प्रवचन होने के बाद उन्हें हाथ उठाया और खड़े होकर प्रश्न पूछ लिया प्रभुपाद को He was a disciple of Srila Prabhupada. It was a respectful question. तो श्री प्रभुपाद के शिष्य थे वो और बहुत आदर के साथ उन्हें प्रभुपाद जी को पूछा But he said, he said, Srila Prabhupada, it all sounds so amazing. He said, you say there's something called a Timingala fish which, which can swallow whales whole. तो उन्होंने कहा कि प्रभुपाद ये जो सारी सृष्टि का वर्णन है ये बहुत अचिंत्य है जैसे आप कहते हैं कि तिमिंगला नाम की मछली होती है जो बड़े बड़े देव मासा या वेल को भी खा लेती है निगल लेती है and you say there are birds like eagles which can fly from one planet to another planet और आपने कहा कि कुछ ऐसे प्रकार के पक्षी होते हैं छील होते हैं कि जो एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक उड़ के जाते हैं and you say there are there are there's oceans of sugar cane juice and mango juice and liquor and sweet water and salt water. तो आपने वर्णन किया कि जैसे कई सारे समुद्र है कोई गन्ने के रस का है कोई मधु का है कोई दुग्ध का है या कोई शराब का भी है He says, Srila Prabhupada, it, it, all, sounds so amazing. तो प्रभुपाद ये सब कुछ बहुत आश्चर्य करने वाला है बहुत थक कर देता है हमें Prabhupada looked at him and said, What do you know? You're still in the womb of your mother. तो प्रभुपाद ने उस शिष्य को देखा बोले तुम्हें और क्या पता है तुम तो बहुत छोटे अभी तक अंडे से बाहर नहीं आए तुम So the devotee sat down and just didn't say any more. तो प्रभुपाद के जो शिष्य थे वो बस सुन लिए और फिर उसके बाद कुछ बोला नहीं उन्होंने But we have to understand how the Lord does possess this inconceivable potency. हमें ये पता होना चाहिए लेकिन कि भगवान हमारे कृष्ण जो है वो अचंत शक्ति के मालिक है and the more we study the world the more we the scientist look the more तो ये जो वैज्ञानिक होते हैं वो ये सृष्टि का जितना अभ्यास करते हैं जितना रिसर्च करते हैं उतना वो भ्रमित हो जाते हैं ये जो भौतिक प्रवृत्ति का जो अंत है उस तक वो कभी नहीं पहुंच पाएंगे because it's all coming from that one supreme personality of godhead क्योंकि ये सबके जो स्रोत है वो पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण है that even if the time will come when they can count all the grains of sand on the planet or all the dust in the air still they will never know the glories of the supreme lord ये तथाकथित जो नास्तिकवादी साइंटिस्ट हैं वो भले ही पूरे पृथ्वी के ऊपर जितने भी पत्थर कंकड़ है उसको गिन ले जितने भी हवा में धूलि के कण है उनको भी गिन ले लेकिन फिर भी वो श्री कृष्ण के अनंत गुणों का पार नहीं देख पाएंगे so we may consider well isn't this all material knowledge knowing about the material world and the universe and is it, what has this got to do with तो अगर कोई ये प्रश्न पूछे कि ये तो पूरे भौतिक सृष्टि का वर्णन है पूरा भौतिकतावाद है इसमें सारे सृष्टि का वर्णन है इससे क्या लाभ होने वाला है we have to understand this is all part of krishna's energy this is just a tiny fraction a tiny portion of the potencies of krishna तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो पूरा सृष्टि है भगवान श्री कृष्ण की अचिंत शक्ति का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है जो उनसे संबंधित है and everything in connection with Krishna is spiritual so this whole material creation is not it's not material it's spiritual और क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण के संबंध में है तो हर एक चीज जो है वो यहाँ की आध्यात्मिक है इसको हमें भौतिक नहीं मानना चाहिए To the pure devotees, they see everything in relation to Krishna. जो शुद्ध भक्त होते हैं वो हर चीज चीज को हर स्थिति को श्री कृष्ण से संबंधित मानते हैं Srila Prabhupada was in New York, but he told the devotees that actually I'm not in New York. I'm always in Vrindavan because I'm always thinking of Krishna. तो शिल प्रभुपा जी जब न्यूयॉर्क में रहा करते थे उन्होंने भक्तों को कहा कि मैं कोई न्यूयॉर्क में नहीं रह रहा हूँ मैं तो वृंदावन में रह रहा हूँ क्योंकि हमेशा मेरा मन जो होता है वो श्री कृष्ण के साथ होता है to the pure devotee there is no material world because they see this whole world as Krishna's energy जो शुद्ध भक्त होते हैं उनके लिए भौतिक जगत अस्तित्व में नहीं है क्योंकि वो हर चीज को श्री कृष्ण के संबंध में देखते हैं कृष्ण सेड इन द अहम सर्वस्य प्रभवो मथा सर्व प्रवर्त I am source of the material and spiritual world तो श्री श्री कृष्णा गीता में कहते हैं कि सारे भौतिक ब्रह्मांड और आध्यात्मिक विश्व जो है इनकी सृष्टि मेरे द्वारा ही की गई है everything comes from Krishna therefore if if it's coming from Krishna is not material it must be spiritual क्योंकि ये श्री कृष्ण से आ रहा है इसीलिए हर चीज और हर स्थिति जो है वो आध्यात्मिक ही है you may say well it's temporary it's only going to be there for some time तो कोई कहेगा कि ये टेंपरेरी कुछ समय तक ही रहने वाला है Uh, but actually, material energy is also eternal. लेकिन ये भौतिक जो भगवान की मा- बहिरंगा शक्ति है वो भी शाश्वत है सनातन है Just sometimes it's manifest and other times it's तो unmanifest. कुछ समय वो व्यक्त होती है और बहुत समय तक अव्यक्त रहती है Sometimes we take the elements, put them together and put up buildings. Other times we break everything and knock it all apart. तो कभी कभी ये भौतिक सृष्टि से हम साधन लेते हैं और उससे बिल्डिंग बनाते हैं और बाद में वही बिल्डिंग को तोड़ देते हैं और नष्ट कर देते हैं we see in Nasik they're putting up so many towers apartment buildings and after some time they will be breaking them all तो हम देख रहे हैं नासिक में कई जगह पे बड़े बड़े बिल्डिंग बन रहे हैं टावर बन रहे हैं तो कुछ समय रहेंगे उसके उसके बाद उनको तोड़ दिया जाएगा And so the elements which go into the creation they will remain when there's annihilation when there's destruction तो ये जो पंचम महाभूत है जिससे सृष्टि होती है उनसे हम सब कुछ बनाते हैं लेकिन जब विनाश हो जाता है तो भी ये पंच महाभूत रहते हैं तो कई समय पे सृष्टि ये व्यक्त होती है इस जगत में और कई समय पे वो अव्यक्त स्वरूप में रहती है just like all of us we are all living entities we are all souls we have bodies our bodies will be given up but the soul is eternal तो जैसे हम सब इस भौतिक जगत में आत्मा रहते हैं हमें ये शरीर मिला है लेकिन शरीर नष्ट हो जाएगा लेकिन हम जो शक्ति है भगवान की वो हमेशा रहेगी we enter into the form of Mahavishnu at the time of devastation and then when again creation we come out from Mahavishnu तो जब महाप्रलय होता है तो हम भगवान महाविष्णु के शरीर में प्रवेश कर देते हैं और जब फिर से सृष्टि का निर्माण होता है तो फिर से हम जन्म लेके कार्यकलाप शुरू करते हैं all the elements of the material nature the pancha bhutas earth water fire air ether they are also eternal sometimes they manifest other times not manifest तो भगवान की जो भौतिक शक्ति है जिसके प्रधान जो गुण है पंच महाभूत वो भी शाश्वत है बहुत समय पे वो दिखते हैं और कई समय पे वो अदृश्य रहते हैं एनर्जी लेकिन ये सब कुछ श्री कृष्ण की ही शक्ति है we have to that how everything actually is और हमें ये देखना चाहिए किस प्रकार से हर वस्तु और स्थिति जो है वो कृष्ण के निर्देशन में है in Bhagavad Gita there is a nice verse यो मम पश्यति सर्वत्र सर्वम च पश्यति Tasya ham na pranashyami, sachami na pranashyati. Lord Krishna is saying, for one who sees me everywhere and sees everything in me, I am never lost to him, nor is he ever lost to me. गीता में भगवान श्री कृष्ण बहुत सुंदर ये श्लोक कहते हैं कि जो हर स्थिति में मुझे देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है और मैं उसमें स्थित हुए देखता है वो कभी मुझसे दूर नहीं है और मैं कभी उससे दूर नहीं हूँ So Maharaj Parikshit had been hearing different times about from Sukadeva Goswami was speaking something about the Jambudweep and he'd heard about Priyavrata and how Priyavrata had com- c- created these islands So- with the rims of his chariot. तो महाराज परीक्षित प्रश्न पूछ रहे हैं और जम्बूद्वीप का विस्तृत वर्णन उनको प्राप्त हो रहा है इस अध्याय में और उसी के चलते प्रियव्रत महाराज की कथा आती है किस प्रकार से प्रियव्रत महाराज ने अपने रथ के पहियों से अलग अलग द्वीपों का वर्णन किया और निर्माण किया So Maharaj Parikshit wants to know more about it. He wants to hear the details. और फिर ये जब सुना तो महाराज परीक्षित को इसको और डिटेल में जानना है और विस्तृत जानकारी चाहिए with the details then it becomes more factual evidence तो जब हम विस्तृत में या सखोलता से कोई जानकारी लेते हैं तो उसके सारे प्रमाण हमें प्राप्त होते हैं so this is Krishna consciousness is science. Every, everything is factual. तो कृष्ण भावना ये एक विज्ञान है और हर एक जो है वो वास्तविक प्रमाण है We have to have facts. We have figures and facts to support everything we're saying. और यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी ने सारे अचूक वर्णन दिया है हर स्थिति का लोक का और दूरियों का तो ये हमें पढ़ना चाहिए और उससे हमें विश्वास होना चाहिए Just like when the Americans said they were going to the moon. Prabhupada was very doubtful hmm. from the beginning. तो जब अमेरिका ने डिक्लेयर किया कि हम चंद्र पे जाने वाले हैं तो प्रभुपाद जो थे वो उनको बहुत बड़ा संशय था और वो हमेशा डाउट लेते थे इसके ऊपर and then when they were showing pictures oh this is a man on the moon Prabhupada said that can not be the moon तो जब अमेरिका के टेलीविजन पे ये दिख रहा था कि हमने चंद्र के ऊपर पहला अपना कदम रखा है देखो यहाँ के फोटो देखो वीडियो देखो तो प्रभुपाद बोले ये कोई चंद्रलोक बिल्कुल नहीं है the moon is a heavenly planet the moon is not a desert like they were showing क्योंकि चंद्र जो है प्रभुपाद कहे कि ये स्वर्गलोक का है और ये जो दिखा रहे यहाँ पे केवल एक रेगिस्तान दिखा रहे ऐसा बिल्कुल नहीं चंद्रलोक hmm. So Prabhupada explained very, he said very, you, you don't go to the moon just by mechanical तो प्रोपा ने कहा कि कोई चंद्रलोक पे जाना चाह रहे हैं तो केवल यान में बैठ के जाएगा ऐसा कभी हो नहीं सकता that's the demon that's demonic that's like Ravana ये रावण की मनोवृत्ति है Ravana was building a staircase to go to the moon और रावण जो था वो ऐसी सीढ़ियां बना रहा था कि वो सीधा लंका से चंद्रलोक पे चली जाए so the modern scientist in that Ravana the same mood as Ravana और ये जो आजकल के वैज्ञानिक है वो रावण के भाई बंधु है hmm. And, and you can see, although they said they went to the moon, nobody went again. तो हम देखते हैं कि ये सब लोगों ने कहा कि हम चंद्र पे गए चंद्र पे गए लेकिन बाद में दूसरी चक्कर किसी ने नहीं लगाई एक में खत्म कर दिया and what did the, the proof they said no we brought the rocks back from the moon और फिर उनसे उनसे पूछा गया कि क्या आपके पास सबूत है कि आप चंद्र पे गए थे तो कुछ वहां के पत्थर उठा के लेके आए हो and people will come to see the rocks. और वो पत्थर जो है उसको पैसा भर के लोग म्यूजियम में देखते हैं. So they spent, they say they spent billions of dollars to bring some rocks. तो प्रभुपाद जी कहते थे कि इन्होंने billions of dollars खर्चा किए पत्थर लेके आने के लिए. But you want to go to the moon, you can go, but you have to do a lot of punya karma to go to the moon. हाँ अगर आपको चंद्रलोक पे जाना है तो जा सकते हैं लेकिन कैसे जाएंगे उसके लिए हमें बहुत पुण्य कर्म करके तभी प्राप्त होगा वो स्थान It's a higher planet. It's in the heavenly regions. You want to go there, you have to do pious activities. तो ये स्वर्गलोक का है उच्च लोक का ये ग्रह है चंद्र और वहाँ पे जाना है तो बिना पुण्य के कोई जा नहीं सकता We have to explain the facts to people. We're telling them the truth. We have proof. It's all here in our scriptures. तो हमें लोगों को समझाना चाहिए कि वास्तविकता क्या है और हमारे शास्त्रों में पूरे वैज्ञानिक प्रमाणों के अनुसार बताया गया है सब कुछ They're looking in the star, they're using their telescopes, they're spending big money to make more and more powerful telescopes to see what's going on in these other places. तो आजकल के वैज्ञानिक जो है वो बहुत बड़ा पैसा खर्चा करते हैं बड़े बड़े दूरबीन बनाते हैं लंबे चौड़े और बहुत ही महंगे दूरबीन बनाते हैं ताकि बाकी के लोगों में क्या चल रहा है उसको झांक के देख सके So we have to show, we, we have all the info. You want to know about these other planets? We can tell you from our books. All the information is here. तो हमें लोगों को बताना चाहिए कि आपको अगर इतनी उत्सुकता है बाकी के ग्रह लोकों में क्या चल रहा है झांकने की तो उससे अच्छा आओ हमारे पास हम आपको हमारे ग्रंथों से बताएंगे क्या चल रहा है वहाँ When we tell them about creation, then they, they don't believe us. We tell them Mahavishnu breathes out, the universes come out. They say, oh, come on, this is, this is mythology, this is not science. तो जब हम प्रचार करते हैं अपने ग्रंथों से बताते हैं कि महाविष्णु के ब्रह्मरंध्र से ही सारे सृष्टि का सृजन होता है ब्रह्मांड आते हैं तो वो बिल्कुल विश्वास नहीं करते बोलते क्या बात कर रहे हैं आप पूरी मैथोलॉजी बता रहे हैं हमें But look at their science. They say everything came from the black hole. और उनका विज्ञान देखो वो कहते हैं कि सब सृष्टि का निर्माण जो है वो कृष्ण विवर से हुआ है Did you ever see anything coming out of a black hole? क्या आपने कभी देखा है कृष्ण विवर या ब्लैक होल से कोई सृष्टि हुई है? Or they say it all came about by the big bang. और दूसरा फिलोसॉफी देते हैं कि ये सब सृष्टि का निर्माण एक बहुत बड़े विस्फोट से हुआ है. Make a big bang, right? Did any big did you see any anything come out? There was a creation come about by the big bang. तो एक बड़ा आप विस्फोट करो और देखो क्या वहां से कोई सृष्टि का निर्माण होता है? Here is Nasik city. और एक बड़ा बॉम्ब गिरा और नासिक सिटी का निर्माण हुआ There was a big bang last night. We woke up in the morning. There it was, Nasik city with all the buildings and apartments and roads. तो हमने देखा रात को हम सोए उसी समय बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और सुबह उठ के देखा तो पूरा नासिक शहर बन गया था पूरे बिल्डिंग सड़कें सब बन गई थी right? Did it all come about like that? और वो कहते कि सब कुछ इस सृष्टि का निर्माण इसी प्रकार से स्पोर्ट के बाद हुआ है Of course not. There were some people, intelligent people, who got together and they planned everything and they arranged the roads and the telecommunication and the water and the electricity and all of these things. It doesn't come about by a big bang. It comes about by some intelligent people. तो कुछ बुद्धिमान लोग थे जो एक साथ आए और उन सब ने विचार किया कैसे रास्ते होने चाहिए कहे से पानी आना चाहिए किस प्रकार से ट्रांसपोर्ट होना चाहिए तो कोई एक बड़ा विस्फोट से नासिक शहर नहीं बना है लेकिन बुद्धिमान लोग एक साथ आने के बाद ये शहर का निर्माण हुआ है And so we're explaining the creation in that way that there's a supreme intelligent person who created this whole universal manifestation. और हम यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जिस प्रकार से शहर की किसी बुद्धिमान लोगों ने रचना की उसी प्रकार से पूरे विश्व की रचना भी एक बुद्धिमान व्यक्ति ने की अपने बुद्धि से पूरी रचना की उन्होंने It's much more scientific than what these scientists claim. और ये ज्यादा वैज्ञानिक तर्क है जिससे बजाय जो वैज्ञानिक हमें बताते हैं विस्फोट के द्वारा हो गए उससे सो mm-hmm. तो श्रीमद भागवत जो है वो विशुद्ध विज्ञान है Hare Krishna any question comment किसी का कोई प्रश्न है yes, In this fifth canto, uh, henceforth we will be seeing so many inconceivable things. which are like uh, beyond our mind and uh, even in TiVo, TiVo VP, this model of creation is being made but uh, some of the team members they say that the total knowledge given in Bhagavatam is insufficient and for cosmology there are other Vedic literatures they are also referring to it. So sometimes when questions are put in, in front of us then our knowledge also about Bhagavatam is not complete about the cosmology. So if we want, then how should we do? Should we study entire thing, spending some time, or just have a faith that this is correct and uh, we have to just accept whatever it is? to कृष्ण दम्पो ने बहुत बुद्धिमानी का प्रश्न पूछा है जो प्रश्न समझने के लिए बहुत बुद्धि लगेगी वो पूछ रहे हैं कि अभी मायापुर में हम देख रहे हैं कि टीओपी में वैदिक प्लानिटोरियम बनाया जा रहा है तो जब वो बनाया जा रहा था तो कि भागवतम में जो वर्णन दिया गया है वो पूर्ण नहीं है क्योंकि वो कम समय में सात ही दिन थे तो वो पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पाए तो उसके लिए अन्य वैदिक शास्त्रों से भी हमें संदर्भ लेना पड़ता है तब जाके वो कॉस्मोलॉजी पूर्ण होता है तो जब हमें ये प्रश्न पूछा जाता है लोगों के द्वारा तो क्या हमें केवल श्रीमद भागवत को एज इट इज प्रस्तुत करना चाहिए या उसके लिए समय निकाल के और अध्ययन करके पूरी कॉस्मोलॉजी समझनी चाहिए I would suggest that if we study the books of the Goswamis we can get all the information we need. And Prabhupada said, all the research has been done for us by the Goswamis of Vrindavan. तो महाराज जी का ये वैयक्तिक ये रहा है साक्षात्कार रहा है कि हमारे षड गोस्वामियों ने जो भी ग्रंथों की रचना की है उसमें उन्होंने सबका डिटेल वर्णन दिया है तो हमें और रिसर्च करने की आवश्यकता नहीं कि अगर हम षड गोस्वामियों के ग्रंथ पढ़ेंगे तो उसमें ये सारा रिसर्च हमें रेडीमेड प्राप्त है I personally got a lot of information from Sanatan Goswami's Brihad Bhagavatamrita, giving us information about the higher planets and what's going on there. तो ये जो अन्य अन्य लोक है और उच्च लोक है उनका बहुत विस्तृत वर्णन सनातन गोस्वामी के बृहद भागवतामृत में महाराज जी कह रहे हैं कि मुझे प्राप्त हुआ है And of course also about the spiritual world, Vaikuntha and Goloka. और विशेष रूप से उसमें वर्णन है वैकुंठ लोगों का और उसमें भी गोलोक वृंदावन का वर्णन है But I, I think we can get everything there within the books of the Goswamis. I don't know what Sadaputta read, but uh, Sadaputta Prabhu, of course, did a lot of valuable work, and his research is very valuable. So reading Sadaputta, Sadaputta's books can be very helpful. तो हाँ षड गोस्वामियों के ग्रंथों में सब कुछ प्राप्त होता है लेकिन सदापुत प्रभु जो है वो मेन रिसर्चर थे ये कॉस्मोलॉजी के बारे में और उन्होंने जो भी रिसर्च किया है और जो भी उन्होंने ग्रंथ लिखे हैं वो भी अधिकृत माने जा सकते हैं But uh, Prabhupada had given some instructions to the Bhaktivedanta Institute about this. Uh, mainly Prabhupada wanted to establish that life came from cam, life came from life, not from matter. तो प्रभुपाद जी ने जब साइंटिस्ट के लिए भक्ति वेदांत इंस्टीट्यूट की स्थापना की तो प्रभुपाद की बहुत विशेष इच्छा थी कि उसका हमारा मूल आधार होना चाहिए लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ जीवन से ही जीवन की सृष्टि होती है इस सिद्धांत के समझने के लिए और प्रचार करने के लिए वो संस्था खोली थी The other thing, things like creation and other different position, planets in the universe, Prabhupada, I don't know, Prabhupada talked much about that with devotees. तो लेकिन दूसरा जो भाग है जिस प्रकार से पूरे भौतिक ब्रह्मांड की सृष्टि का वर्णन आता है उसके बारे में श्री प्रभुपा जी ने बहुत ज्यादा विस्तृत कही उल्लेख नहीं किया है उसको बहुत ज्यादा महत्व नहीं दिया yeah, तो बी के जो साइंटिस्ट है हमारे वो बता सकेंगे कि प्रभुपाद जी का इसके ऊपर क्या टेक है But certainly, Sadaputta Prabhu's books are very useful. तो Drutta, Drutta, Drutta also, maybe. तो धृतकर्मा प्रभु और सदापोत प्रभु जो है इन्होंने काफी रिसर्च किया है तो उनके ग्रंथों से कुछ ना कुछ लाभ हो सकता है these are people who we can trust They've done some valuable work and research. They've read a lot and whatever they present, I would accept. तो ये दोनों जो भक्त है इन्होंने ये ऑथेंटिक है इस्कॉन के ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव है और उन्होंने कई सारे रिसर्च किया है तो उनके ऊपर हम विश्वास करके उनके ग्रंथों के अनुभव से हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं hmm. They don't have any material motives. They're pure-hearted devotees, so what they present is the truth. तो ये जो दो भक्त रहे हमारे इस्कॉन के ये इनके अंदर कोई गलत उद्देश्य नहीं थे केवल शुद्ध प्रभुपाद की सेवा का ही उद्देश्य था क्योंकि ये उनकी शुद्ध शुद्धता जो थी उनके पर्पज की उसके कारण ही हम उनके ग्रंथों के ऊपर विश्वास कर सकते हैं okay Hare Krishna any other question Okay, thank you very much. Srila Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavatam ki jai. Hari Hari बोल हिज होलीनेस भक्ति विग्रह विनाशक नरसिम्हा स्वामी महाराज की जय तो आज शाम को गीतामृत का प्रवचन भी महाराज जी द्वारा दिया जाएगा तो सारे भक्तों से अनुरोध है साढ़े सात बजे से आप मंदिर में उपस्थित रहिए और महाराज का जो सत्संग है उसका आप लाभ लीजिए